Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, mwenyekiti wa chama cha bodaboda wilaya ya Arusha mjini Okello Constantine amebainisha kuwa kauli zilizotumika na mbunge mstaafu Godbless Lema zinarudisha nyuma hamasa na ufanisi wa utendaji kazi kwa vijana wanaotegemea kazi hiyo kama muhimili wa maisha yao. Kuna kauli tata ambazo ziliweza kutolewa na mheshimiwa uh, uh, Godbless Lema kuweza kukashifu umoja wetu, na jambo hilo au mambo hayo au kauli hizo ambazo aliweza kuzitoa, sisi kama viongozi wa umoja hazikuweza kutufurahisha. Kuna kauli mbalimbali ambazo ziweza kuzungumza, ambao sasa kauli hizo, kauli ya kwanza alisema kwamba bodaboda si ajira, bodaboda ni, ni, ni umaskini mtupu, bodaboda ni ajira ya lahana. Kwa upande wake katibu wa chama hicho Hakimu Msemo amebainisha kuwa wao hatumiki kisiasa na wala kushikamana na chama chochote, bali hatua hiyo ni kwa ajili ya kutafuta haki na heshima ya kazi yao. Hatujawahi kushirikiana na chama chochote cha siasa kudai haki zetu. Hatujawahi kuungana na chama chochote cha siasa kuwalazimisha bodaboda kukubali chama fulani. Kila chama cha siasa kitacheza pozisheni yake. Jitihada za kumpata mbunge mstaafu Godbless Lema zimezaa matunda ambapo naye ameendelea kushikilia msimamo wake kuwa kazi ya bodaboda si rasmi na kuitaka serikali kutafuta fursa mbadala za ajira kwa vijana nchini. Nasema hivi, bodaboda sio usafiri, sio public transport inaua watu jamani, watu wanakufa, muone nyie? Kwa mbona hamna huruma nyie, Zisiwepo, alafu serikali itengeneze mazingira ya kazi. Mtu alipe mshahara, aende kiwandani afanye kazi, alipe pension, alipe alipe kila kitu. Siku ya mwisho ni, ni benki gani inaweza ikamkopesha mtu akisema mimi dereva bodaboda. Nao baadhi ya madereva bodaboda wilayani humo wanachukua nafasi hiyo kueleza namna kazi hiyo imekuwa na tija kwao na familia zao. Kazi ya bodaboda ni kazi kama kazi nyingine, ni kazi inayonipatia kipato, nimejenga, nasomesha watoto. Mtoto wangu mmoja yuko chuo kikuu kwa ajili ya hii kazi <laughs> Kusema kweli kwa ujumla ni kwamba kazi ya bodaboda ni kazi kama kazi nyingine, ndio maana tuna kauli mbiu kwamba bodaboda ni kazi kama kazi nyingine, usichukulie poa. Kwa mfano kama bodaboda kama mimi hapa, labda kwa siku naweza nikaingiza elfu ishirini tuweke tu tasmini kwamba elfu ishirini au elfu kumi Kweli kazi yetu ya bodaboda ni kazi nzuri, Uh, japo kuna baadhi ya watu wanaiona kama vile sio kazi nzuri, lakini kwetu sisi ambao tunaifanya, ambao tuna malengo, tunaiona kwamba ni kazi nzuri ambayo imetusaidia katika familia zetu, katika jamii inayotuzunguka Kazi ya udereva pikipiki maarufu kama bodaboda inatajwa kutoa ajira kwa vijana wengi, ambapo kwa wilaya Arusha zaidi ya wanachama elfu kumi na mbili wamejiunga na kazi hiyo. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha.